जय श्री राम भाइयों बहनों स्वागत है आपका एक नए तड़कते भड़कते ब्लॉग में आज हम चल रहे हैं नंदी हिल नंदी हिल बैंगलोर से सिर्फ सत्तर किलोमीटर की दूरी पर है तो आज हम चलेंगे उसे एक्सप्लोर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं लेट्स गो ञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो नम इषुभ्यो धन्यभ्यश्च भो नमो नमः निभ्यश्च भो नमो नमः भो नित्यश्च Thank Arrivederci.